аялдын чачы өтө узун болуп жууганда кыйналса канчалык кыска алып жүргөнчө жүргөнгө болот карап көрүңүздөр өтө узун болсо өзүнө ылайыктуу эми мындай ылдый кылып албаш керек эми узундугу қай чейин тизесине чейинби же чогончогуна чейинби бир аз кыркса болот жалпысынан аял затын чач кырккан жакшы эмес дейт бирок үзүр учурларда азыркындай ұзарып кеткен болса екіленіп кеткен ору оору түшкөндө ошо окшогондорду алса болот устаз біраз биз азыр касыр намаз окуп атабыз келгенибизге он күн болду качан кетишибиздин дайыны жок качанга чейин касыр окуйбуз караңыздар он беш күнгө чейин кетишиңиздин дайыны жокпу автоматически толуп окуйсуз он беш күнгө чейин дайын жок болсо э то есть касыр окуйсуз дейм 15 күнге 15 күннен кейін болса анда, анда толық оқисыз 15 күнде ортасы ошо 15 да 15ті қарап көріңіз дайыны жоқ қаншаға чейін бір айға чейін бе екі айға чейін бе а жоқ жоқ жоқ 15 біздің азыр ошо он 15 күнден де ары деле ошо кетпейді ошойбыз а болды онда толық оқи бересіз а он беш күнден бер жағында отыра болса анда қасыр оқи бересіз мысалы он күннен кейін бітеді деп қалдыңыз он күн қасыр оқыдыңыз е узарып ұзарып кетті деген айтып қойды да он күннен кейін да қасыр оқисыз анда он күн болды бір жұмадан кейін бүтөйүн деп жатады дагы қасыр оқисыз ушинтип екі жыл болса да қасыр оқи бересіз бирок сиздин ишиңизден маалым болду белгилерден же болбосо айтуулардан э он беш күндөн мурда бүтпөйт а болду ошол замат толуп окуйсуз түшүнүктүү э устаз сизди так сізді жай жай мезгілінде жай мезгілінде жалалабадтың ең қоз жеріне мейманшылыққа шақырып шақырсақ барат белеңіз дейді алла разы болсын құдайым бұйырса ошол күндөргө жеткирсин құда қаласа құда қаласа алланың нематтарын көргенге жеткірсін сіз қалтырбай ұғам алла разы болсын мен төртінші курстың студентімін мен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламдың атын алып жүремін бирок досторум группалаштарым баары муха дешет маха мага күнөө болбойбу дейт муха деп эле коет экен эркелетип кичинекей балдарды эми эркелетсе мейли чоңойгондо толук эле айтыш керек атты толук эле айтыш керек толук айтканда береке кичинекейинде эркелетип койсо го мейли ошо чоңоюп калды эми үч ай мурун бир тууганын карындашымдан айырылып қалдық әлі дуа қылып қойыңыз алла тағалам рахматын алсын дуалары құдайым бұйырса ұстаз сұрағым нәпіл намаздар бойынша сүннет намазын оқыған айтқанда нәпіл намазды ғана қошо ниет қылсам болу оқысақ болу нәпіл сүннеттердің барлығын ниет қыла берсеңер болады бере берме нәпіл сүннеттерді фарз менен алар болады себеп дегенде мындай да мұстахаб деп қояды нафил деп қояды сүннет деп қояды бәрі бір сөзге бір біріне кіріп кетеді а бірақ мына емеге келгенде үкімдерге келгенде үкімдер келгенде сүннет муаккада деп андан кейін сүннет андан кейін анан кейін нафилдар да ниет қылса болады құда қаласа ұстаз азыр военкоматтарда жас әскерге кетерде аларды медкомиссиядан тексереді ғой ошондо балдарды аурет жерин текшеришет көбүнчө ошол жерлерге аял кишилер отуруп алат ошолорго көрсөтүш керекпи же кандай кылса туура болот болбойт э. мен мисалы өзү андай аурат жерлерде зарылчылыксыз эркектерге көрсөткөнгө болбойт аялдар тиякта турсун өтө зарыл болуп калган учурда мисалы операция болуп калды же болбосо текшерүү маселеси болуп калды ансыз мүмкүн эмес ошол учурда дагы субханалла кайсыл жерге болсо ошончо жерден ачканга туура келет анда да эркек болсун айтыңыз да эркек табылбай калды кыргызстанда эркек толтура устаз аялым экөөбүз таарынышып кеттик эле аялым эмнегедир ата энемди жактырбайт биз өзүнчө бөлүшүп жашайбыз жашагыбыз келет башынан эле бөлүнүп жашап келебиз башынан эле апам айда жылда бир келет ошондо да жактырбайт уктап жатып алат сенин ата энең менен жашай албайм мен үйгө мени үйгө жеткизип кой деген ошондо ачуулук келип үйүңө жеткизип бергем кайненеңдин колуңа э, берем деп берем берем арадан жарым жыл өттү аялым менен сүйлөшүп калсам айтат макул жашабасак коелу эки бөлөк болып, баардык шартына макулмун бирок мени жок дегенде төшөк маселесинде қамсыз қылып турчу дейт себеби аялдар ооруп калат рак дагы болуп кетиши мүмкүн дейт ошондой болобу устаз так мен талак эч берген дагы берген жокмун ортодо бир уул бар жок э мындай да біріншіден жакшынакай түсіндіріңіз ата енеге қызмет қылу ол біздің мақсатымыз біздің сыймыгыбыз біздің дәрежабыз біздің бақытымыз анан кейін өзіңіз ошону қызмет қылып барлығын көрсөтүңүз а үйгө дагы жардам бериңиз толық жакшынакай дин менен ата энени жаман көргөн андай кандай адам ал кайната кайнене ал болбойт анда ошон үчүн акырын түшүндүрүп неме кылыңыз а мына төшөк маселесине келе турган болсо ал баардыгы акысы бар сенин дагы акың бар кейбір ушундай оорулар кээ бирлерди алла субханала таала ошолор ошо төшөк маселеси аркылуу жоет ошон үчүн бул дагы алла таала бекеринен эле берген эмес муну дагы акыл эси балагатка толгондон кийин устаз өтүп кеткен адамды эмне себептен раматылык деп коет раматылык дегени рахимахулла рахматулла алейх деген сөз алла ырайымына алсын раматылык деген сөзчү алла райымына бөлесін деген сөз ұшы сөздің мәнісі да шам намаз құптан шам бағымдат намаздарын қазасын үн шығарып сырттан оқимыз бұл мындай егерде жамаат менен қаза болып қалса құптан шам бағымдат күндіз оқысаңыз да анда үн шығарып оқисыз қаза қыласыз жамаат менен болсо эгерде сиз жалгыз болсоңуз жалгыз болсоңуз э анда сиздин ыктыярыңызда күндүзгү намазда ичиңизден окуңуз түндө окуп атсаңыз сыртынан окусаңыз жакшыраак түшүктүбү азыр эгерде бул дегени куптан шам багымдар булар жалғыз адам оқығанда ше ықтияр беріледі қаласаң үн шығарып оқы қаласаң içіңден оқы депші мақұл ғой бірақ осы үн шығарып оқығаны жақсырақ деп қояды болды эми егер де ұшу намаздарды жамаатмен оқыса анда үн шығарып оқу важип болады важип болады эми қаза болып қалса жамаат менен қаза болып қалса қазаны дағы күндіз оқытса да үн шығарып оқыған болады себеп дегенде бұл ненің қазасын оқытады бағымдатан қазасын опат шығады а жалғыз оқыса ықтиярды болады ақылы атамдың бір туған енесінің қыздарына дават қылба, қылбасам күнөкөр болмаймын бұ. алар батыш маданиятына жақын чоңойгондон ошолорго окшоп жашайт кыска кийинет а мен аларга айта албайм узун кийинип намаз окугула деп себеби алар менен башка башка жакта чоңойгондон мамилелерибиз анча жакын эмес бирок алардын андай кийингенин көрүп жүрөк эзилет эрте эрте кыяматта буларга да жооп бербейминби деп ойлонуп калам караңыз мүмкүн болушунча учурда даават кылып койсоңуз деле болот эч кандай неме эмес албетте көздү сактап өзүнүн эмеси менен кичинекей китептерди бериңиз қайсыл жерде аялдар болсо аялыңыз арқылы же эжеңиз арқылы же болбосо карындашыңыз апаңыз аркылуу сөзсүз жерде эгерде отырып сүйлөшүп бола тұрған болса бирөөлөр болуш керек та ал бул мисалы эми сиздин атаңыздын бир тууганын кыздары бул махрам емес чубак устазыбыз көп адамдардың намазын окуусуна себепші болды Сіз біз ал инсанды сағындық ұстазға дуа оқылып қойыңыз шу аллахым рахматын алып жайын жәннаттан қылып дәрежесін биік қылсын әмин талаада көшелерде жүрген иттерді атып өлтірсе болов қожойыны жоқ иттерді құтырған болса мейлі егер де жоқ болса атай ветлечебницадан где то рұқсат беріледі мындай ошо окшогондорду аткыла деп ошондой болсо а жөндөн жөн атып жүре берген болбойт татар атаар да дауатқа мастурат жамаатқа шыққанда аялдар қасыр окуйбу же толық окуйбу эми карагыла канча күнгө каерге чыгып атасыңар кырк күнгө чыктыңарбы бир шаарда бишкекке же он беш күндө бишкекке анда толук окуйсуңар эгерде айыл айыл кыдыра турган болсоңор анда касыр окуйсуңар азыр көптөгөн кооперативдер чыгып кеткен он жылга ошолор алып берген үйдү бөлүп төлөйсүң ихсан келечек жана башка ушул сыяктуу булар жөнүндө кабарыңыз барбы адал элеби бир гана ихсан боюнча кабарым бар себеп алар болсо башында ушундай тартипсиз эле барып барып окуп окуп ислам принцип кандай каржылоолорунан атайын сертификаттарды алып окуулардан өтүп көзөмөлдө бүгүнкү күндө дагы мухаммад али деген дамыла ушуну көзөмөлдөп неме кылып атат болот болот калгандарына маалыматым жок экен